الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا Alhamdulillah kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat yang begitu banyak terutama Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita sekalian untuk terus istiqamah di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita menjalani ibadah demi ibadah selepas bulan suci Ramadan kita terus berada di atas penghambaan yang agung mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini dan ini adalah pertemuan perdana kita setelah bulan Ramadan di bulan Syawal kita masih diberikan kesehatan panjang umur diberikan kesempatan waktu luang kita yang kita gunakan dan manfaatkan di dalam bermajlis ilm. Kita saling duduk dalam rangka saling berwasiat di dalam perkara kebenaran. Dalam rangka kita saling ingat mengingatkan satu sama lain terhadap perkara agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Hafal doa kalau dengar bunyi guntur. Apa doanya? Abdul Ghafur. Fadal. Apa doanya? Ada yang hafal? Apa yang dibaca zikir ketika mendengarkan bunyi guntur? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Maha suci Allah di mana ar-ra'du guntur itu bertasbih jadi bunyi itu adalah bunyi tasbihnya guntur kilat yang terdengar suaranya adalah bunyi tasbihnya dan juga para malaikat mereka bertasbih min khifatihi karena khifah karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada kesempatan malam hari ini kita membawakan kajian tematik sebelum melanjutkan kajian kitab yang seperti biasa. Pada ini kita membahas tentang bagaimana derajat hamba di negeri akhirat. Ya. Ini adalah pembahasan yang hendaknya kita perhatikan apa yang kita usahakan dari amal ibadah kita untuk meraih ketinggian derajat di negeri akhirat. 6. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-An'am 132 ولكل darajatum مما amilu dan bagi setiap hamba likullin bagi setiap hamba yang beribadah mereka akan memperoleh mendapatkan darajat derajat-derajat mimma amilu dari apa yang mereka amalkan iya yeah. Ini adalah penegasan dari ayat suci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan derajat-derajat yang mulia bagi setiap hamba-hambanya dengan syarat mereka beramal mereka beribadah melakukan ketaatan kepadanya iya maka seseorang muslim dia memikirkan dirinya bagaimana derajat dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajat sesuatu adalah yang berharga yang pada kehidupan dunia derajat status kedudukan orang berbangga dengannya di dunia maka tentunya kehidupan yang kekal abadi kehidupan yang paling diharapkan derajat yang mulia itu harus lebih diupayakan bagaimana kedudukan dia ketinggian dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun status kedudukan dunianya rendah di mata manusia tapi dia berharap Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya kelak di negeri akhirat. Iya. Dan di sini Allah menegaskan bahwasanya masing-masing hamba itu memperoleh derajat-derajat mimma dari apa-apa amilu yang mereka amalkan. Setiap derajat amal ibadah kita itu bernilai pahala. Ada pahala yang dilipat gandakan awal kali 10 kali lipat. Kemudian ada juga pahala amal ibadah kita dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan kelebihan pahala-pahala derajat-derajat mereka sesuai dengan kadar keikhlasan dan kadar mereka beramal di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini dalam bulan Syawal ini hendaklah kita terus bersemangat meraih kemuliaan derajat tersebut. Jangan hanya kita memfokuskan ibadah penghambaan hanya di bulan Ramadan semata. Iya. Oleh karena itu, dari alamat dari tanda-tanda kebaikan seseorang muslim yang Allah inginkan padanya ketika dia terus diberikan taufik, diberikan petunjuk dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani ketaatan demi ketaatan. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan dari manusia yang mana mereka kelak di negeri akhirat menghadap kepada Allah datang kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang dimuliakan dan ada yang dihinakan direndahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Thaha ayat 74 dan seterusnya Allah berfirman إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى dua golongan manusia disebutkan dalam surah Toha ayat 74 innahu mayyati rabbahu mujrima sesungguhnya barang siapa yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak dalam keadaan dia sebagai pelaku dosa-dosa mujrim pelaku keburukan iya yeah yang mengharuskan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keadaannya demikian hingga dia meninggal di atas keburukan, di atas dosa yang dia tidak bertobat darinya yang dengannya Allah menyiksanya. Maka kata Allah, fa innalahu nar jahannam, maka baginya jahannam. Baginya neraka jahannam. La yamutu fiha wala Yahya di mana orang ini di dalam neraka jahannam la yamut dia tidak mati di dalamnya wala Yahya dan juga dia tidak hidup di dalamnya apa maksudnya ini dia tidak mati di dalam neraka dan juga dia tidak hidup anda bisa kasih keterangan? ya kekal dengan siksaan dia tidak mati yang dengannya dia beristirahat dari siksaan tidak tidak ada kematian baginya sebab kalau dia mati ya berarti beristirahat dari siksaan terus menerus disiksa tanpa henti wala yahya dan dia tidak hidup karena dia dia tidak mendapatkan kehidupan yang mengenakkan. Tidak ada kelezatan sama sekali dia rasakan ketika seseorang disiksa dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Di sini menerangkan golongan yang pertama ini yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa. Di dunianya dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah agar Allah muliakan dia dengan derajat yang agung, derajat yang tinggi. Malah dia apa? Dia menghinakan dirinya di atas kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala pula menghinakan dia di kehidupan akhirat dengan neraka Jahannam. Iya. Allah menegaskan dalam surah At-Tin yang telah kita hafalkan. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Kemudian kami kembalikan manusia itu asfal safilin ke tempat yang paling rendah. Asfal dinamakan asfal karena didinjak, direndahkan. Asfal safilin, tempat yang paling rendah derajatnya. Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah ketika dia tidak beriman. Makanya datang lanjutan ayat pengecualian. Apa lanjutan ayatnya? Illal ladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ya yang tidak dikembalikan ke tempat yang rendah karena dia beriman di dunia dan dia membuktikan keimanannya dengan amal saleh maka Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba tersebut iya kapan sebaliknya tidak beriman tidak beramal saleh maka asfala safilin tempat terendah dia dapatkan iya wali azubillah ini golongan yang pertama di ayat 75 Allah menegaskan wa may yatihi mu'mina dan siapa yang datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan dia mukmina dalam keadaan dia beriman lihat dia beriman mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, mengimani para rasul, mengimani adanya hari kebangkitan dengan segala bentuk-bentuk keimanan pada negeri akhirat, mengimani akan adanya hisab, akan adanya mizan, timbangan, adanya surga dan neraka, adanya jembatan sirat, dia imani seluruhnya. Dan dia mengimani perkara takdir yang baik dan buruk. Dia beriman qad amila salihat dan sungguh dia telah beramal dengan amal as-salihat amal salih amal salih ini satu dua atau berapa nah salihat sini datang dalam bentuk tunggal atau jamak kata jamak ya qad amila salihat dia sungguh telah beramal amal-amal salih iya dia mempersiapkan pundi-pundi amalan. Dia mempersiapkan ladang-ladang ketaatan selama hidup di dunia. Dunia ini sebagai ladang dia menanam tanaman-tanaman keimanan yang berbuah bercabang-cabang dengan amal ibadah. Iya, itu yang dia miliki. Maka siapa yang seperti ini sifatnya beriman dan beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula ya maka mereka itulah yang akan mendapatkan darajat derajat-derajat ula yang tinggi ya yang tinggi di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir as rahimahullah dalam kitab tafsirnya Barang siapa yang mendatangi hari kiamat menghadap kepada Rabbnya. mukminan bihi. Dengan mengimani Allah. Wa musaddiqan lirusulih. Dia membenarkan para rasulnya yang diutus. Muttabi'an likutubihi. Dia mengikuti petunjuk kitab-kitab yang diturunkan. Dan qad amila salihat dan dia telah beramal soleh. Amal soleh ada dua hal. Al-wajibah wal mustahabbah. Yang pertama, amal soleh yang wajib. Dan yang kedua, amal soleh yang mustahabbah, yang disenangi, disukai dari perkara sunnah. Yang di bawah wajib. Ini dia miliki. Ini dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang wajib dia punya dan juga perkara-perkara sunnah dia amalkan di dunia yang wajib apa yang wajib hmm? pertama tentunya beriman mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya itu wajib wajib mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan menyekutukan Allah dengan kesyirikan wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun yang pertama. Dan kewajiban kita yang kedua apa? Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya syahadatain. Beriman, mengikuti petunjuknya, membenarkan pengkhabarannya. Ya kan? menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan dan tidak beribadah kecuali dengan petunjuk beliau itu wajib wajib kemudian kita menegakkan salat lima waktu kita kewajiban puasa Ramadan yang telah berlalu alhamdulillah Allah mudahkan kita dan kita juga menunaikan zakat fitri bagi yang diberikan kelebihan zakat harta dia tunaikan zakatnya iya bagi yang diberikan kemampuan menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Itu semua kewajiban. Dan dia punya amalan-amalan di luar dari rukun Islam yang wajib berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak mengganggu tetangga. Menyantuni anak yatim. Menolong orang yang kesusahan. Dan sebagainya. Serta amal-amalan yang mustahabbah amal-amal yang disunah, disunahkan, disukai dalam agama Islam. Dari salat sunnah, dari puasa sunnah. Iya. Ini semua dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itulah akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Kata beliau rahimahullah, yakni kedudukan-kedudukan yang tinggi dan tempat-tempat di istana dalam surga yang penuh dengan kelezatan-kelezatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dan mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang agung kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia ini Ya Allah persiapkan untuk dia. Ya. Dalam ayat 76 itu disebutkan Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Mereka memperoleh Jannatu Aden, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya dan hal itu adalah balasan jaza bagi man tazakka siapa yang tazakka yang mensucikan jiwanya nah sekarang di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan syarat untuk memperoleh mendapatkan derajat yang mulia ini syaratnya adalah dia harus mensucikan jiwanya Iya. Dan mensucikan jiwa, kata beliau rahimahullah, dia tutahhiru minasyirki wal kufri wal fusuqi wal isyan. Dia mensucikan jiwanya dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kefasikan, dari maksiat, dia sucikan. Iya. Ini keharusan. Orang-orang yang ingin menghadap kepada Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi, Kemudian bentuk dia mensucikan jiwanya yang lain, dia bertobat. Ya Yatubu mimma fa'alahu minha. Dia bertobat dari apa-apa yang dahulu dia pernah lakukan berupa kekufuran, kesyirikan, kefasikan dan maksiat. Dia bertobat darinya. Lalu dia mensucikan jiwanya dengan iman wal amali salih dengan iman dan amal salih. Enam. Ini makna dari tazakka. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pula di dalam surah Asy-Syams ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang jiwa-jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها ونفس demi jiwa wa ma sawaha dan demi penyempurnaannya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada jiwa ini dua kecenderungan dua kecondongan fujuraha kecondongan dia berbuat fajir dan kecondongan berbuat wa taqwaha bertakwa kepada Allah jiwa ini terkadang mengarah kepada kebaikan namun terkadang juga jiwa ini mengajak kepada dosa dan maksiat innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbih sungguh jiwa memerintahkan menyuruh kepada perkara su perkara yang jelek kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang diselamatkan, yang dijaga tentunya dia terjaga dari hal-hal yang mengotori jiwanya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad aflaha man zakkaha sungguh telah beruntung Siapa-siapa yang mensucikan jiwanya. Iya. Disebutkan dari penafsiran Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang mensucikan jiwanya dengan amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia sucikan. Wa qada khaba man dassaha. Dan sungguh merugi siapa yang dassaha. Yang mengotori. Yang mengotori menodai jiwanya mengotori jiwanya ada yang mengotori secara keseluruhan dan ada yang mengotori jiwanya pada sebahagian keseluruhan dinodai dengan kotoran kesyirikan kekufuran dan sebahagiannya ada yang kotor dengan dosa-dosa dan maksiat selain kekufuran yang tidak membuat dia keluar dari Islam. Ya. Maka di sini kita mengetahui <clears throat> syarat untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penyucian jiwa. Iya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa memohon kesucian jiwa. Apa doanya? Allahumma Abdul Ghafur memohon kesucian jiwa ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini padahal beliau adalah hamba yang paling suci jiwanya hamba yang paling mulia yang paling bertakwa yang telah terampuni dosa-dosanya namun tetap memohon kepada Allah dengan doa ini sebagai bentuk dua hal faedah pertama bentuk ketawaduan kerendahan beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala faedah kedua sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya agar umatnya mengamalkan doa ini dan kita alhamdulillah berusaha untuk mengamalkannya ya memajatkan doa ini pada tempat-tempat mustajabah. 6. Dan bagi seorang yang meniatkan mengikutkan bagi keluarganya diikutkan dengan doa ini. Bisa dia rubah, Allahumma ati nufusana. Kalau tadi nafsi itu sendiri untuk dirinya. Tapi kalau dia niatkan ikutkan istrinya, anak-anaknya, maka dia rubah nafsi menjadi nufusana jiwa-jiwa kami. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah berikanlah jiwa-jiwa kami niatnya dirinya keluarganya niatnya demikian berikanlah kesucian jiwa-jiwa kami wa zakkiha dan sucikanlah jiwa tersebut anta khairu man zakkaha engkau lah yang paling baik yang mensucikan jiwa antawali yuha engkaulah pelindungnya jiwa wa maulaha engkaulah pemelihara jiwa tersebut ya ini hendaklah kita amalkan sambil kita berdoa tentunya kita memperbanyak pundi-pundi ketaatan kepada Allah subhanahu wataala. ta'ala 6 kemudian kembali kepada ayat kullin darajatum mimma amilu ya bagi setiap hamba akan mendapatkan derajat-derajat dari apa-apa yang mereka amalkan amalan nanti berbuah derajat yang tinggi tentunya dengan dua hal dari dua syarat kapan dianggap suatu amalan sebagai amalan yang saleh itu ketika dia mengikhlaskan ibadahnya penghambaannya kepada Allah tanpa mencampuri dengan kesyirikan. Dan syarat kedua, ketika amal solehnya sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Berarti wajib kita mempelajari tauhid dan wajib kita mengamalkannya. Serta wajib kita mengenal sunnah. Mengenal bagaimana petunjuk Nabi dalam beribadah. Dan wajib kita me mengamalkan ilmu tentang sunnah-sunnah tersebut. Ya sini bisa kita kembali kepada dua hal. Untuk mendapatkan derajat yang mulia dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Iya. Ini kembali kepada makna ayat dalam Al-Qur'an yang kita semua sudah hafalkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Apa ayatnya? Ya. Ya, itu potongannya. Yar yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa, Allah mengangkat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat Siapa yang diangkat? Alladzina amanu minkum. Orang-orang yang amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang diberikan ilm. Ilmu agama. Ilmu syariat. Ilmu yang bermanfaat. Di nah, sini dua hal. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu syariat yang dia pelajari dan dia adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya sehingga dia imani dia beriman kepada Allah dan dia buktikan keimanannya dengan amal saleh maka Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan darajat dengan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang ayat ini diberikan penjelasan oleh Imam Ahlu Tafsir, Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala kata beliau yarfa'illahu alladhina utul ilma min ahli al-iman 'ala al-mu'minina alladhina lam yu'tul ilma bi fadli ilmihim darajat idza 'amilu bima umiru bihi kata beliau penafsiran ayat ini Allah Subhanahu wa taala irhamakallah Allah mengangkat alladzina utul ilm mengangkat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan diberikan ilmu agama ilmu syariat Allah angkat derajat mereka dari kalangan orang-orang yang beriman diangkat derajatnya di atas mukminin di atas orang-orang yang beriman alladzina lam yu'tul ilm yang tidak diberikan ilmu agama tidak diberikan ilmu syariat bi ilmihim karena keutamaan ilmu yang mereka miliki Allah angkat darajat beberapa derajat-derajat dengan catatan sini yang paling penting untuk kita perhatikan syarat untuk mendapatkan derajat tersebut idza amilu jika mereka orang-orang beriman dan berilmu itu amilu mengamalkan mengamalkan beramal bima umiru bihi dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya dia beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari dia tahu ini adalah perkara yang diperintahkan dia amalkan ini yang harus dihindari dari perkara dosa keharaman dia jauhi tinggalkan dia amalkan iya dia mengamalkan tauhid, menegakkan sunnah, kemudian hidup dan mati di atasnya hingga wafat. Itu yang dia harus persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh yang dibangun di atas ilmu itulah amal ibadah yang akan berbuah derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6 dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang dua perkara ini dari perkara iman dan amal yang sering digandengkan. Iman dan amal saleh selalu bergandengan di setiap tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa dipisahkan. Iman perlu pembuktian dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang yang menghadap pada hari kiamat yang berbahagia adalah orang yang menghadap kepadanya dengan keimanan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat di negeri akhirat. Hari itu tidak bermanfaat mal. Harta benda yang kita miliki di dunia. Wala banun. Tidak pula bermanfaat anak keturunan. Yang bermanfaat adalah siapa yang mendatangi Allah. Datang menghadap kepada Allah biqalbin salim. Dengan qalb, dengan hati yang salim, hati yang selamat. Dan tentunya kriteria hati yang selamat, hati yang penuh dengan keimanan. Hati yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang berharap kepada rahmatnya. Hati yang takut akan siksaan api nerakanya hati yang tunduk, hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak bergantung kepada selainnya. Tidak bergantung kepada benda-benda yang dikeramatkan, tidak bergantung kepada dukun, kepada kuburan, tidak bergantung kepada jimat-jimat, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Iya, itu adalah keharusan hati yang selamat hati yang murni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini tentang hati yang selamat. Kemudian di akhir surah Al-Kahfi kita telah hafalkan Faman kana yarju liqa'a rabbih Apa lanjutannya? Falyamal amalan salihah ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sini tegas Siapa ingin mendapatkan kemuliaan Dia berjumpa dengan Robnya. Faman kana yarju liqa'a Rabbi Siapa yang berharap berjumpa dengan Robnya, Dengan perjumpaan yang dia dimuliakan Diberikan keutamaan dan kebahagiaan dan derajat yang mulia Syaratnya Apa? falyamal amalan salihah maka hendaklah dia beramal saleh dia terus beramal saleh ya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun tidak ada kesyirikan dicampur adukan dalam penghambaan yang dia tegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini syarat amal amal soleh yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di negeri akhirat. Iya. Kemudian di akhir dari pembahasan ini kami mengingatkan untuk terus menerus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Iya. Terus menerus memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan dan waktu untuk terus bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diingatkan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan membacanya selepas tasyahud sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu terus -menerus. Kita harus baca. Karena pada mana doa ini kita minta terus kepada Allah agar Allah menolong kita dan tidak meninggalkan kita, tidak melupakan kita, tapi kita terus sebagai hamba yang penuh harapan pertolongan kepadanya. Allahumma a'inni ya Allah tolong saya. Bantu saya Allah ala dikrik untuk mengingatmu. Wa syukrik untuk mensyukurimu. Wa husni ibadatik dan memperindah, memperbagus ibadah penghambaan kepadamu. Ini kita minta. Tanpa ini, siapa akan menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita bersandar pada diri-diri kita masing-masing. Iya kan? Tidak boleh kita bersandar pada apa yang kita miliki. Sehingga dari tanda orang-orang yang benar ibadah, amal solehnya diterima, di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak melihat amal ibadah itu sebagai sesuatu yang dia banggakan. Ya, bulan Ramadan amal ibadah kita tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan hak-hak keagungan, kemuliaan, ketinggian, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita banggakan dengan amal ibadah kita bagaimanapun banyaknya dan bagaimanapun besarnya ibadah tersebut. Iya berkata Imam Aun bin Abdullah rahimahullahu taala la taghtar bi kasratil amal fa innaka la tadri ayuqbal minka am la perhatikan nasihat beliau jangan sekali-kali engkau tertipu la taghtar jangan tertipu dengan kasratil amal dengan banyaknya amal ibadahmu banyaknya engkau salat banyaknya engkau bersedekah banyaknya engkau menegakkan solat malam di bulan Ramadan. Itu kita banyak sekali mengamalkan ibadah-ibadah. Dikir, kiraatul Quran, kita bisa tamatkan, Alhamdulillah. Banyak ibadah-ibadah kita amalkan. Tapi, jangan kita tertipu dengan banyaknya amal ibadah itu. Kenapa? Kata beliau, فَإِنَّكَ Karena sungguh engkau, la تَدْرِي Kamu tidak tahu. أَيُقْبَلْ مِنْكَ Apakah amalamu diterima darimu? Amla atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada jaminan. Ya? Tidak ada jaminan satu sujud kita itu Allah telah terima. Tidak ada jaminan satu huruf dari ayat yang kita baca dari Al-Quran Allah jadikan sebagai pahala sepuluh kali lipat. Tidak ada yang tahu. Kita cuma mengamalkan taat, beriman, beramal saleh dan kita berharap. Kita harus muncul kita berdoa, Rabbana taqabbal minna dan munculkan rasa takut kalau-kalau amal itu tidak diterima. Itu harus ada. Rasa takut jangan-jangan amal saya tidak diterima, bukan malah membangga-banggakan dirinya dengan amal ibadahnya. Terakhir dari nasihat pula seorang ulama tabi'in yang terkenal, Imam Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir rahimahullahu taala. Kata beliau tentang tidak bolehnya kita ujuk bangga dengan suatu amal ibadah kita. Ketika seorang telah menegakkan amal ibadah, solat malam. Contohnya. Kata beliau, Ini an abitu naiman wa asbahu nabiman ahabbu ilayya min an abita qaima wa asbahtu mu'jaba. Kata beliau, sungguh saya jika saya di waktu malam abid saya di waktu malamnya naiman tertidur tidur di waktu malam dia tidak tegak dengan ibadah salat malam tidak tegak menegakkan tahajud tarawihnya atau witirnya dia tidak tegakkan kata beliau dan saya bangun dalam keadaan nadiman dalam keadaan menyesali keadaan saya yang luput dengan amal ibadah di malam hari itu lebih saya sukai saya tidur dan menyesal di pagi hari itu lebih saya sukai daripada saya di waktu malam qaima tegak menegakkan solat malam tahajud witir dia tegakkan tapi asbahtu di waktu paginya saya mu'jaba saya takjub dengan penghambaan yang saya telah kerjakan lebih baik menyesali dia tidak bangun solat daripada dia bangun solat tapi bangga wah saya sudah tegakkan salat tahajud saya. Saya telah itikaf 10 hari. Bangga dengan ibadah. ibadahnya. Ini tidak boleh. Tidak ada yang boleh munculkan pada dirinya perkara tersebut. Nah, yang jelasnya kita semata menegakkan keimanan, penghambaan, amal soleh dan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Karena kapan satu amal ibadah kita diterima, maka berbuah apa berbuah ulaika lahumud darajatul ula bagi mereka derajat-derajat yang ting tinggi di negeri akhirat wallahu taala alam naktafi bil qadar subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh